Hei, du der der inne, som er inne i finværet. Nå er det kommet en ny Antivask Grill Edition med Omega-3 og antioksidanter. Det er godt når du griller. Antivask Grill Edition. Du får med en grilltang og Antivoss Grill Edition grillklær. Se på de. Antivoss Grill Edition. Kjøp det på den nærmeste Reva 1000. Anbefalt av Jenny Jensen. Den gjør deg beredt til grillværet. Nå skal jeg vise deg tre ting om grilling. Først slå på gassen. Så slå på grillen. Og deretter er du rett til takeoff. Du får også en, en grilldress, grill edition, av oss. Kan brukes i all slags vær. Og en uh, grill edition caps. Hvit farge. Svart. Eller svart. Du kan også få denne kapsen. Gilde edition. Gull edition. Ja. Da vil jeg gjerne Antivask grill edition for deg som er glad i å grille.